Anar Keçən ilin son gecəsi İki hissəli piyes, ixtisarla İştirak edirlər Həmidə xala 50-51 yaşlarında Rüssəm, onun oğlu 22 yaşında Dilarə, onun qızı 17 yaşında Tofiq, onun oğlu 15 yaşında Gülarə, onun qızı 25 yaşında Süleyman, Gülarənin əri Vaqif Gülarənin oğlu 5 yaşında. Çingiz Tofiqin yoldaşı. Şamil Tofiqin yoldaşı. Leyla Dilarənin rəfiqəsi. Kamilə Rüssəmin nişanlısı. Səkinə xala, qonşu qadın. 45-46 yaşlarında. Eynəkli kişi televiziya diktoru. Hadisə bizim günlərdə Bakıda cərəyan edir. Birinci hissə Böyük səhnə pərdəsi açıqdı. Onun yerinə başqa bir pərdə asılmışdı. Bu pərdənin üzərində şəkil çəkilmişdi. Çilçıraqlı Bakı gecəsi. Evlərin, küçələrin ulduz-ulduz işıqları, dənizdə rəngbərəng işıq siqnalları. Ön planda Nərmanov prospektinin yeni binalarından biri. Binanın 3-cü mərtəbəsindəki mənzilin balkonu qabağa çıxıb. Evin 1-ci mərtəbəsində ərzaq mağazası yerləşir. Biz mağazanın qarşısından girib çıxan adamları görürük. Həmidə xala balkona çıxır. Üzünü qonşu balkona tutub çağırır. Səkinə bacı, ay Səkinə bacı. Bitişik qonşu eyvana Səkinə xala çıxır. Həmidə, axşamın xeyir ay Səkinə bacı. Səkinə, aqibətin xeyir Həmidə bacı. Həmidə, bu ili də belə başa vurduq. Səkinə, heç demə. Gözünü açıb yumursan, bir də görürsən il vurtarır. Təzə ili evdə qarşılayırsan? Həmidə, rəhmətliyin qızı, bəs harda olacam? Səkinə, mən oğlum gilə gedəcəm, Fariz gilə. Sən Allah gəlsən də gedək. Bilirsən necə sevinərlər, tək oturma evdə. Həmidə, yox, çox sağ ol, tək deyiləm. Bilmirəm, gün hayandan çıxıb, bu gecə uşaqların hamısı evdədir. Onlardan çıxmayan iş, Sənə də zəhmət verirəm. Səkinə bacı, mənim sizdə böyük bir buludum var ha. Əgər lazım deyilsə, Səkinə, bu oyuna sözdür Həmidə bacı. Bu saat gətirərəm. Maşallah, deyəsən qonağın çoxdur. Həmidə iftixarla. Hə, oğlumun yoldaşlarıdır. Səkinə, bu saat gətirərəm. Hər ikisi içəri keçir. Pərdə qalxır. Həmidə xalagilin mənzili, qonaq otağı. Otaqda stol, divan, bufet, televizor, radio maqnitofon, divar saatı. Divarda mərhum Qəzənfərin, Həmidə xalanın ərinin qara haşiyəli iri foto şəkli. Balkona, mətbəxə və o biri otağa açılan üç qapı. Pəncərədən Bakı gecəsinin sayrışan işıqları görünür. Həmidə xala mətbəxə keçir. Tofiq, Çingiz və Şamil maqnitofonla məşğuldular. Lent kasetini çıxarıb maqnitafona taxırlar, düyməni basırlar. Musiqi səsi eşidilir. Onlar bir müddət dinləyirlər. Şamil, budur sənin yazların. Bu motivə mənim nənəmin cavanlıq vaxtlarında oynayarlarmış. Tofiq, dayan, yox bu kasetdədir. Al bir bunu tax. Musiqini kəsib başqa kaset taxırlar. Başqa musiqi səslənir. Telefonun zəngi çalınır. Dilarə yürüyüb gəlir, dəstəyi qaldırır. Dilarə. Alo? Alo? Eşitmirəm. Tofiqə əsəbi. Əşi, kəs bu zibilin səsini. Şamil düyməni basır. Musiqi kəsilir. Dilarə həyəcanla. Alo, dəstəyi qoyur. Tofiq. Nə oldu, astı? Dilarə. Asacaq da. Yəqin elə bildi dəlixanaya düşüb. Otaqdan çıxır. Şamil. Bəs bu lentdə nədir? Tofiq. Heç özüm də bilmirəm. Bu saat qulaq asarıq. Kaseti taxır, düyməni basır. Bülbülün sənsizi eşidilir. Həmidə xala həyəcanlı halda tələsik mətbəxdən otağa gəlir. Həmidə hövlang. Saxla, saxla onu. Şamil düyməni basır. Həmidə xala maqintafona yaxınlaşır. Verin bura onu. Tələsik lenti alır. Tofiq, nədir ki? Həmidə, bu lentlə işiniz yoxdur. Məbadə buna dəyəsiz. Lenti aparıb bufetin gözündə gizlədir. Açarla bağlayır, açarı döşdüyünün cibinə qoyur. Uşaqlar təəccüblə bir-birinə baxırlar. Tofiq, ana, o nə lentdir ki? Həmidə əsəbi, nə borcuna? Dedim, dəyməyin, dəyməyin. Birdən belə kəskin danışdığı üçün pərt olur. Mehriban gülümsüyür, uşaqlara yanaşır. Tofiqin başını sığallayır. Qurban olum, o lentdə sən istəyən bir şey yoxdur, köhnə yazıdır. Rəhmətli yatan yazıb o vaxt. Bülbül sənsiz oxuyur, oğlunu öpür. Qonaqların haçan gələcək? Tofiq, birazdan. Həmidə otaqdan çıxır. Tofiq, Şamil, bəs sən gətirən lentlər hanı? Şamil, bu deyil? Tofiq, elə bu? Çingiz, bəsdir də. Rəqs axşamı düzəltmirik ki. Üç kaset səninki, iki bu. Seyran da gətirəcək. Tofiq, bir buna da qulaq asaq lenti çıxarır. Ritmik musiqi. Uşaqlar yenə bayaqki kimi rəqs edir, oxuyurlar. Rüssəm qapıda görünür. O acıqlıdır. Rüssəm, mən başa düşmürəm. Bura dəlixanadır, stadiondur, küçədir, meşədir, çöldür ya evdir. Qonşuları köçürtmək istəyirsiniz? Biraz yavaş olmaz? Şamil cəld səs azaldır. Rüssəm, ana, ay ana, Həmidə gəlir. Nə dayı Rüssəm? Rüstəm. Ana, mən özümü pis hiss eləyirəm. Başım ağrıyır. Yatacam. Xahiş eləyirəm səs-küy salmasınlar. Həmidə. Yaxşı gözlərinin qadasını alım. Ged o otaqda biraz yat dincəl. Vaxtı gələndə oyadarıq səni. Yeni ili qarşılayarıq. Rüstəm gedir. Həmidə. Tofiq qurban olum. Siz də onun səsini bir balaca aşağı salın. Yaxşı mı? Şamil. Baş üstə anacan. Gedirlər. Səkinə gəlir, əlində iri bulud var. Səkinə çağırır. Ay bu evin yiyəsi, Həmidə gəlir. Xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Gətirdin? Hə, ay sağ ol. İri buludu Səkinədən alır. Otur da, Səkinə bacı, ayaq üstə niyə dayanmısan? Səkinə. Yaxşıdır, narahat olma. Otururlar. Deyirəm ay Həmidə bacı, gün o gün olsun, Bundan da iri buludlarda aş pişirəsən, oğullarının, qızının toyunu eləyəsən. Həmidə. Çox sağ ol. Sənin Ramizinin toyunda aş bişirək. Səkinə. Deməli evdəsən bu axşam. Həmidə. Harda olacam? Təzə ili qarşılamaq dəb düşəndən heç elə olmayıb ki, bu gecə bir yerə qonaq gedəm. Həmişə evdə. Yox, amma yalan dedim. Bircə dəfə evdə olmamışıq. 52-ci il gəlirdi. Qəzənfər rəhmətliklə Moskvadan qayıdırdıq. Mahaşqalanın yanında poezi saxladılar. Yolu qar basmışdı. Təzə ili vaqonda qarşıladıq. Yazıq rəhmətlik düşdü getdi, ayından oyundan alıb gətirdi. Səkinə, yaxşı adam idi. Həmişə adamı min dillə dindirərdi. Köksünü ötürür. Heç elə bil yox imiş. Ey, ay Həmidə bacı, vallah bu dünyanın vəfası yoxdur. Öldüyü neçə ildi? Həmidə, 11-ci ili tamam oldu. Elə bilirəm dünən idi. Səkinə, 11 il gör necə gəlib keçdi. Həmidə, ölümdən sonra birinci illər dəli kimi idim. Ey, ay Səkinə bacı, deyir dərd süfrə deyil ki, açasan. Qəzənfər sağ olsaydı, gör indi bu gecə burada nə burç atlasın.'' nə şadlıq, şadyanalıq vardı. Səkinə, mənə deyirsən, elə bilirsən yadımdan çıxıb o məclislər? Ta Bakıda neftçi yoxdur ki, bu evdə qonaq olmasın. Həmidə, qonaq getməyi sevərdi. Özü də yaman qonaqçıl idi. Hamı da xətrini istərdi, indi istəməsin. Böyüklə böyük idi, uşaqla uşaq. Səkinə, demə, demə. Həmidə, Görürdüm mədənə işə gedib, neçə gündür evə qayıtmayıb. Nə gündüzü var, nə gecəsi. Amma digər ki, işini qurtarıb evə qayıtdı, vəssalam. Yorğunluq, arğınlıq bilməzdi. Deyərdin, a kişi, biraz yat, dincəl, rahatlan. Kimə deyirsən? Götürüb telefonu o dostuna, bu dostuna zəng eləyir. Bir də gördüm, bütöv ev doldu. Dilarə otağa daxil olur. Dilarə. Salam Səkinə xala. Ana, Mənə zəng eləyən olmayıb ki? Həmidə, yox, qızım olmayıb. Dilarə televizora yanaşır, düyməni burur, bir qədər gözləyir. Sonra o bir otağa keçir. Səkinə, maşallah, Dilarə lap yekə qız olub. Bugün sabah bir də görəcəksən, elçilər qapını tanıdı. Həmidə, yox əşi, qoy görəksən Allah, hələ tezdir. Qoy oxusun qurtarsın, əli bir çörəyə çatsın. Səkinə, Amma tf tf göz dəyməsin. Maşallah, nə gözəl səsi var. Dilarənin o gün konsertdə oxumağı heç yadımdan çıxmır. Həmidə, hə, qızımın səsi qiyamətdir. Səkinə, sənə çəkib də, ay Həmidə bacı. Elə bilirsən yadımdan çıxıb, bu evə yeni köçmüşdünüz. Təzə gəlin vaxtın idi. Hər axşam bülbül kimi cəhcəh vururdun. Biz də divarın dalından qulaq asıb həzz alırdıq. Həmidə, sən nə danışırsan? Sən Allah yadındadır mənim oxumağım. Özümün yadımdan çıxıb. Səkinə, niyə yadımda deyil? Kişi indiyəcən deyir. Həmidə bacı oxumağın dalınca getsəydi, indi lap yəqin məşhur artist idi. Xalq artisti idi indi mütləq. Həmidə xoşlanaraq. Əşi qoy oturaq. Səkinə, bəs nə əcəb dalınca getmədin, ay Həmidə bacı? Həmidə, nə bilim vallah. Biraz özüm başı soyuqluq elədim. Biraz da Qəzənfərdən oldu. Allah rəhmət eləsin. Çox yaxşı adam idi. Amma biraz qəlbi qara idi. Yaman qısqanc idi. Deyirdi mən razı olmaram ki, arvadım artistkalıq eləsin, səhnəyə çıxsın. Bir yandan da ki, uşaqlar oldu dalbadal. Daha oxumaq zad yadıma düşmədi. Səkinə. Amma heyif, çox heyif. Əməlli başlı qabiliyyətim vardı. Həmidə. Hərdən görürsən özümün də heyfim gəlir. Rəhmətli Üzeyir bəy bilirsən necə bəyənirdi mənim oxumağımı. Buraxmırdı ki məni. Qəzənfəri yanına çağırıb danlamışdı da. Deyir, bu istedaddır, niyə şikəst eləyirsən? Qəzənfər də daha onun üzünə ağ olmamışdı. Demişdi, özü bilər. Mənə də dedi ki, özün bil, həvəsin var, oxu. Həvəsim var idi, amma imkanım harda idi? Dörd uşaq böyütmək asandı. Oxumağa macal olacaqdı. Səkinə. Fikir eləmə Həmidə bacı. Deməli qismət deyilmiş. İndi Allah qoysa, Dilarə sənin payına da böyük artist olar. Həmidə, təki olsun. Görürsən hərdən Dilarənin notları keçir əlimə. Bütün cavanlığım gəlir bircə-bircə durur gözümün qabağında. Çəkilirəm bir bucağa, doyunca ağlayıb ürəyimi boşaldıram. Eh, nə isə, Təki bu uşaqlar bir yana çıxsınlar. Qalan hamısı düzələr. Yəni böyüklərdən arxayınam. Gülara ilə Rüstəm daha öz başlarını özləri dolandırır. Bir bu balacaları Tofiqlə bunu da oxutdurub başa çatdırsaydım, rahat ölərdim. Səkinə, boşda görək ay həmdə bacı, ölmək nədir? Hələ nəvənin toyunda sındırıb oynayacaqsan. Hə, nəvən neçə yaşındadır? Həmidə, qadasın alım onun. 5 yaşındadır. Elə şirin baladır ki, Səkinə, Allah saxlasın. Həmidə, Allah səninkiləri də saxlasın. Birinci pərdənin son loğunun qısa məzmunu. Həmidə xala Səkinəyə sevinclə övladlarının hamısının yeni ili öz evlərində onunla birlikdə keçirəcəklərini deyir. Tofiq, Şamil, Çingiz telefon budkasına keçib dostlarına zəng edəndə Eynəkli kişi onları danlayıb budkadan çıxarır. Özü telefonla zəng eləyir. Tofiq və dostları Rüstəmin nişanlısı ilə küsülü olduğunu, yeni il axşamı evdə olacağını bilib pərt olurlar. Onlar öz dostlarına zəng edib yeni ili ata-anası evdə olmayan Vaqifgillə qarşılamaq qərarına gəlirlər. Şamil, Tofiq və Çingiz görüşüb gedirlər. Həmidə xala onları ötürür. Qapı çırpılır. Pərdə düşür. Həmidə xala pərdənin qabağındakı eyvana çıxır. Tofiq, Çingiz və Şamil binanın qapısından çıxırlar. Dönüb Həmidə xalaya əl eləyirlər. Tamaşa salonuna düşüb gedirlər.